Пуры кечі шәрекән тәнплә кырксир халык мәкез талына маски сола лишне шалахайште тәветштәкин кырксирне дәшләтеш сосламардыны мендернал менә рушты штеле адыштәкин шайлын тәве шапкида сола парадмара лишне тәштәкарын штүнере атве видео шайлын кыз такай баран штеле маски сола тәштәкин кызыт куксильне велеле кук тома Ама сек први жок, сек ансын жок алам, лат кут тома штекенелеген. Кызыт ужына сола капка буйым, капкалам. Шулы кушкышынзым тета касалып, корн жатуки солаш парашагатли. Пареннале солашка тыштекен ужына кокидем, шайшта шеденет. Колон тошто соламан, шайшта шука халакалан, молна моренет, куштенет, шудам саленет, игвереш, цилепешан стенталан. от пишкон шукалан манеш. Э, Волюк фермалан, ошкал фермалан, тыштекен ужна, уже пырджет, фермыжат урынып турын баштаса вӹд уке маныт цилӓ вӹдӹм на карем гӹцӹн а та мӓ таче тишкӹ толына шудым ӹштӓш кыды тидӹжӹ ӹштӓ сӓ дон сала кыды тидӹжӹ бензокосилка дон кыды тидӹжӹ тракторлан видео штужна кӹзӹт трактор шуда сала ти делаешь манар. Ти манар дано сам янат. Янат иде вис шамат, сам шамат. Те теңелен. Те теңе шаментал. Сам нешкемден әвекет. оказата шкел клужда, салена оказат бензокосадона, шокунжока солашта шкепичештем, изипичештем, сала бен бензокосадона. А кого нарлям? Таштакен келеш уже трактор, молнам тиде немату келан, сален кидано, седано, солашта халық жатқайте, күнам алық жептен кәлін, тілән солақелі валенталын алықышқы, солашты иктат иктат шонгыжат изижат нимат кайдылыт коратлажы кузенит алыкысын воликыштын пукшаш сәмірклажы кодынат шуды маралаш, воликым анжаш имнем кетеш шкалым шарыкым кетеш алыкышты тенгек колым кычен тыштакено камалайны тедым качкаш качкаш коно анимату келманыт колым шолтен турим аренет ну туризм талыш аренет техен качкаш Изи изигодым Палят, купалят, это Ангола. Шоканжо качка нонсен, ты тихень турри тури, парома тури маналтеш, толшолеш, ломажеш. А кезе час кине, шудым салаш, бензин петенген, бензин опталална. Авара и текен. И тако кам трактор шудылу, тедем целя. трактор шаралаш келеш, да? Шудыш э, э, саравышка люктеш. Кызыт секнеле пашам тӹнгӓлнӓ шудым лӱктен ӹлеш, челешкыш. Вара саравуйыш телешкешке опташ тоже мастар болуп келеш так ештеңе көптөн кореш оптен акшын деп жүзекен басманов Мам, нас вам писать. Мам, хандарам. Палшым, палшым, дарам, анс писать, мам. Бараза. Бара, яжым, оттайшындар. Дизик, так, так, так. Естественно, ашташна ик воза шудам, тракторшко опташна. Тишта леша влеже, кыш шуканок, печелта шудам, пелят и возышка маняр тюк пара. Вот малям ке се трактор тюк пара мат, машина штинер тюк. Но мен ашнарем трактор шудуго утюк пара, векет маневе. А кезет шалгина пистеле велне, кезет те писте манашлиш перед петерин. Тишецен пешкон яжо мюкшле мюмштет яжо мюлеш. Писте мюсек топлол ешман доко. Да геок те тидем постара да чаем шолтат. Телем ясланашын жылиманын чаем шолтат. Кюак пәлі, әнет. Де пәлеш тенгелеш. Паша же пешкон яжо. Кадалар качка те тенгенуп. Сағадалын тагачы Женя алгасов, Елнатова Манжыда, Сиралда, cu парням кешкесін нәрседен мұнда контактесті сиралда группаны ауылы елна тв маналты штәтенгек ютубышты елна тв каналуы сендіно селядам сагарина тиканалышкы сиралташ подписаться техен кнопку тәдім темдалда айда үркәні кого чемалтышым пуйда мәмнән каналан анзыкола коун коутау целялән күймәмнән манжа сөт северін